Cześć, nazywam się Sullivan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii Crazy's Glitches and Tricks. W tym oto materiale poświęcimy tak naprawdę osobny odcinek dla konkretnej jednej mapy. Będzie to misja druga, której wedle oczywiście fabuły musimy uratować nie tylko Oneila, ale również to, to kamerę. Kamera ta to tak na nic innego jak yy, tak naprawdę zdjęcie dowodowe, które musimy uzyskać. Wedle fabuły powinniśmy je przechwycić i potem odnaleźć y, oczywiście mm, pilota, który ma wpływ na całą fabułę w naszej grze. Więc powoli ruszajmy na miejsce akcji. Widzimy się za chwilę. W porządku. Znajdujemy się przy tej oto kamerze, którą oczywiście powinniśmy odebrać zdjęcia i ruszać dalej. Ale czy zadajcie sobie pytanie, co by się stało, gdybyśmy nie wzięli tej kamery, tylko poszli dalej? I tutaj się zaczyna tak naprawdę nasze zadanie, naszego bagowania. W takim bądź razie należy zostawić tę kamerę i ruszamy do celu. Dotarliśmy na miejsce. Jak widzimy, to to jest ta karpa, na której tak naprawdę spotykamy pilota. Gdybyśmy wzięli kamerę, zrespiłyby nam się tutaj głazy, dzięki którym moglibyśmy się bez problemu wspiąć. Jednak oczywiście gra została zabezpieczona i mimo różnych sposobów, możliwości, nie dało się mi tam dostać. Oczywiście z tej strony. Więc wedle oczywiście tutaj gry i twórców, powinniśmy wrócić i odebrać tę kamerę. Jednak tak naprawdę nie musimy tutaj ani wracać w ogóle po tę kamerę. Istnieje inne wejście, które wam zaraz pokażę. Oczywiście usilnie tutaj ja pokazuję, że mimo prób ciężko się dostać. Ale istnieje łatwiejszy, lżejszy sposób. Zaraz wam go zademonstruję. to tutaj. Miejsce takie niepozorne, a jednak mające kluczowe znaczenie dla naszego odcinka. Musimy spinać się bardzo powoli, używając oczywiście podkręconego skoku. Powolutku, bez pośpiechu. Przechodzimy za pomocą kontrola i dostaliśmy się dalej. Mamy tutaj oczywiście spadochron. I tak naprawdę ominęliśmy ten moment. Ponieważ tu i tak znajduje się niewidzialna ściana. No i spadochron jest o dziwo niezniszczalny. I w taki sposób ominęliśmy bardzo łatwy sposób w dany moment blokadę twórców. Oj, prawie spadłem. W porządku, teraz wespnijmy się na tę karpę. Aj, nie wyszło. Trzeba będzie się chwilkę pomęczyć. Ok, udało nam się wspiąć po tej skarpie. W tej sytuacji nie zostaje nam nic innego tak naprawdę jak kontynuować naszą ścieżkę i zbagować tę oczywiście miejscówkę. Ale pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie idziemy w ogóle klasyczną drogą? Przecież nie wykonaliśmy misji. Mianowicie, tam załaduje się cutscenka która tak naprawdę bez gadania, czy weźmiemy kamerę, czy nie, się załaduje i zrespimy się w pojeździe i będziemy kontynuowali naszą grę w tradycyjny sposób. Oczywiście nam chodzi, żeby ominąć ten skrypt, więc dlatego wspięliśmy się tutaj na górę. Ruszajmy więc. Oczywiście należy pamiętać o przed tym zapisywaniu. Dzięki temu mamy pewność, że nic nam złego się nie stanie. No i jak widzicie mamy tutaj drogę. Dzięki temu ominiemy dany skrypt. Oczywiście należy pamiętać o tym, że to strefa, y, strefa śmierci. Przez co gra może nas po prostu zabić. No i proszę Państwa, udało się. Znajdujemy się w miejscu, w którym my tak naprawdę zaczynamy nasze bagowanie. W tej oczywiście chwili załączę sobie Gold Moda. Pogrzebam trochę w notatniku, i zmieniłem oczywiście na poziomie y, trudności niski na God Mode, dzięki czemu jestem nieśmiertelny i jednocześnie mam nieskończoną ilość energii, kiedy sprintuję. Oczywiście jest to użyte tylko w warunkach eksperymentalnych, testowych dla naszego odcinka. Oto te miejsce, gdzie oczywiście respi się, respimy się my i one jest w pojazdach. No mamy tu stoi koreański zielony, który szczy, jest potencjał, żeby popsuć cutscenkę. Ale ogólnie tak, możemy kontynuować normalną ścieżkę w taki tradycyjny, długi sposób. Mniej więcej gdzieś tutaj, oczywiście resp respił się tak naprawdę ci piloci. Ten wiatr się rozwala. Oczywiście sobie na, przedtem zapiszę, żeby móc oczywiście kiedykolwiek wrócić do tego save'a i poszukać jeszcze kolejnych bugów i glitchy. Jak widzicie, możemy bezpośrednio przepłynąć, jednak bez bugów tradycyjnej formy jest to praktycznie niemożliwe. Zobaczmy, czy się zryskli przeciwnicy. No niestety tak. powiedziawszy, spodziewam się innego rezultatu. Umiejąc skrypt jednak żołnierze tak cię się załadowali. W porządku, jeżeli ktoś ubiega rozwałkę, to może sobie porozwalać. No i nie ma to jak wybuchy. W porządku. Myślę, że nic tutaj już ciekawego nie jest, więc powoli wracajmy do początku. Ogólnie tak, ludziska. Udałem się na piechotę do miejsca, gdzie są oczywiście nasi komandosi i okazało się, że się respią, pomimo tego, że pominęliśmy skrypty. Widocznie gra ustawiła tak, a nie inaczej. I oczywiście są dalej przeciwnicy, mimo wszystko. Sprawdziłem, wszystko się respi normalnie. Możliwe, że gdybyśmy oczywiście wydostali się in, mm, trochę dalej, to możliwe, żeby się ci przeciwcy nie załadowali. Ale cóż, to już możecie sprawdzić własnoręcznie. Nikt wam nie broni próbować tego, co ja wam pokazałem. Oczywiście, jeżeli wam się natrafia jakieś ciekawe bugi, glicze, zawsze możecie nadesłać albo podzielić się na swoim kanale, podesłać filmik. A to chętnie wam go upowszechnię. No mimo wszystko przeciwnicy dalej się respią. Trzeba byłoby pewnie iść po górze. Się powolutku spinać. W porządku. Wracajmy i zostawmy ich w spokoju. Mając oczywiście God Mode nieskończoną prędkość, mogę sobie szaleć. W końcu zobaczmy, co się stanie, jeżeli popłyniemy od razu do portu. Jak się gra zachowa, z poprzednich cutscenek. Ogólnie tędy można się przepłynąć normalnie, ale tak naprawdę my tu giniemy, bo tu jest już, zaraz będzie zresztą. Właśnie. I giniecie. Musielibyście mieć tak naprawdę nieskończoność energii, żeby wam udało się oczywiście przepłynąć. Dostaliśmy się do portu. Ale zwróćcie też uwagę tutaj. Nie wiemy, czy to błąd gry, czy to twórcy tutaj zaplanowali. Zrobiło się takie dziwne oczko wodne. Coś w rodzaju basen. Oczywiście też błąd tekstur jest na tyle widoczny. Zrobiło się takie oczywiście śmieszna oaza. Nie ma takiego no jednak wielkiego znaczenia. Więc w końcu powinniśmy zaraz ruszyć w stronę portu. Widzimy się za chwilę. I proszę Państwa, zaczynamy rozpierduchę. Jak widzimy, po pierwsze, nie ma w ogóle łodzi podwodnej. Cyk. Najlepsza rzecz w tej grze to jest stara nowada. Wyeliminujmy no, przeciwników. Jak widzimy, kontener jest w ogóle <laughs> niczym nie trzymany. Lewituje w powietrzu. Dlatego, że nie było filmiku z cutscenką. O kurwa, są opancerzony. A masz. access is in one of the KPA prefabs on the north wall. Ale przyjebał! O kurwa! Aha, okej. Okay. Przechodźmy w końcu tę zabawę i ruszamy na badanie. Mianowicie widzimy tutaj taką oto platformę, która nie wiem czy ona jest tradycyjnie, zwykle ona w kadcence podnosi ten kontener, czy możemy do niej się dostać. Oj, mój błąd w skoku, ale że się odbiłem to oznacza, że nie lewitujemy przez nią. Próbujmy jeszcze raz. Ach, wyszła. No cóż, zwykle w serii Crazies nigdy nie dostałem się na tę wieżę, podobnie na tą drugą. Próbowałem na nią, jednak tam się nie udało. Hmm, może coś tam jest? Nic. Okej. Okay. Ale tam musi być wrogów. Kurde, niewidzialna ściana. No co za lipa. No była to niewidzialna ściana i dziwne odbicia. Ogólnie bardzo Was serdecznie zachęcam do samodzielnego poszukiwania też bugów. Niektóre rzeczy nie są zbyt oczywiste. Ja oczywiście idę schematami i próbuję się teraz dostać wyżej, ale czy się uda? O, o, o, coś przydankło. No musi się dać dostać. To już, to już zdecydowane. W porządku. Myślę, że należy sprawdzić teraz, czy można... Co się stanie, kiedy my załączymy tak naprawdę terminal, kiedy mamy otworzyć tak naprawdę naszą łódź podwodną. Widzimy się za chwilę. W międzyczasie wpadłem na ciekawy pomysł. Zobaczmy, co, jak się zachowa dany koreański żołnierz, kiedy my go spróbujemy rzucić na to platformę. Aj! Nie dostałem się. A gdyby go tak to rzucić? Auć. Ale przyjebał. I jeszcze żyje pyk. Mmm, chyba nie pykło. Spróbujmy jeszcze raz szybciutko. Czytamy zapis. Próbujmy jeszcze raz się dostać w tradycyjny sposób. Wcześniej przygotowałem to oczywiście skrzyneczkę. Dość długo wchodziłem. Jest, dostał się. czy on skoczy? Skurczybyk pływał. <laughs> Serio? Skoczył na dynię, zanurkował i zginął. Kto z nas nie lubi oczywiście rzucać ludźmi? Czyż to jest piękne? Poczuj się jak w naturalnym środowisku. I w łeb. O. Zastanawiam się kiedykolwiek, czy można zabić kogoś szczurem? Postanowiłem to przetestować. Chyba jedynie starczy. Weźmy więcej. Towaru pod ostatkiem. Jeszcze jeden. Gryzoń. O, czapka zdjęta. To już coś znaczy. A szczury atakujcie. Bierzcie go. Aż, aż jakiś krwiak ma na łbie. Chodź tutaj, chodź. Jeszcze żyjesz? No dobra, mam no tutaj szczur pod dostatkiem, spokojnie. Rzucają się na ciebie wręcz. I to jest niezbity dowód na to, że szczury potrafią zabić człowieka. Ktoś tam się przestraszy ostro. Nie pyskuj mi tu. Chodź tutaj. O, zginął. W porządku. Koniec tej błazenady. Myślę, że to czas w końcu pokazać to, na co wszyscy wyczekacie. Czyli co się stanie, kiedy uruchomimy terminal, pomimo tego, że nie wykonaliśmy poprzednich misji. Lub po prostu pominęliśmy. Załączmy i pędźmy do miejsca. Podsumowując dzisiejszy odcinek, mieliśmy do czynienia z różnymi oczywiście rodzajami bugów, w tym glitchy, no i trochę humoru, chociaż szczerze powiedziawszy nie jest to rewelacyjny odcinek, ale myślę, że pokazałem wam w jaki sposób dostać się tak naprawdę ze strefy, gdzie jest kamera, przepłynąć ten oto odcinek. Jest prawdopodobieństwo, że da się to bez good mode'a przepłynąć, ale niestety nie ma w pobliżu łódek. Tradycyjna droga, jak widzimy, ma bardzo dużo przeciwników. No i cóż, dostając się za pomocą oczywiście tego mojej ciśniny, możemy tak zrobić, że łódź podwodna po prostu się nie zrespi, co wygląda oczywiście komicznie, bo przenikałem przez nią, zmienia faktu, że możemy do niej wskoczyć i ukończyć misję. Może ten obszar da się przepłynąć. To już pozostawiam tak naprawdę wasze decyzje, co wy podejmiecie, czy skorzystacie z tego bugu, jeżeli będziecie grać w Crisis Warhead. No i oczywiście Vitor, który respi się bez względu na to, czy my uruchomiliśmy to oczywiście e, e, skrypt, czy po prostu jechaliśmy tradycyjną drogą, to bez znaczenia zawsze się respi w tym miejscu, bez względu na okoliczności. No myślę, że było całkiem norm ciekawy, mam nadzieję, materiał w większym stopniu. Tylko na to pokazałem, że szczurę można zabić, no i oczywiście trochę się można pobawić, mając oczywiście Godmoda. Więc w tym oto materiale tak naprawdę wszystko. Myślę, że kolejne odcinki też będą poświęcone konkretnej mapie i bugów w niej występujących, czy po prostu ciekawostek. Ja się z wami żegnam. Z tej strony był Sullivan. Do zobaczenia. Cześć.